210で活動しています小学生から大人まで幅広い年齢で活動しています今日は小学生のみでの参加ですが一生懸命頑張ります踊る曲は「ザ・ガールフォン東京」です笑顔で元気に踊ります応援よろしくお願いします